תלמידים במסגרת מגמת ההייטק, מגמה מדעית-הנדסית, אה, עושים פרויקט גמר בהיקף של חמש יחידות, והיה לנו נורא חשוב לתת להם את האפשרות לעשות פרויקט עם התעשייה. הם אה, מאוד רצו לעשות משהו שבתחום עיבוד התמונה, אה, מיזם שיודע לזהות תמונת מאכל, שאתה מסתובב ברחוב עם טכנולוגיה זמינה שזה טלפון חכם, לזהות תמונת מאכל, ובעצם לזהות שאתה בעצם הולך לאכול את התמונה, אתה כמשתמש. וליצור לך בסיס נתונים חודשי ושנתי של מה סך הכל הקלוריות שאכלת, שבעצם אתה כל פעם יכול לצלם את התמונה ולעשות עיבוד תמונה. בשביל זה הם היו צריכים אה, תוכנה כמו מדלאב, תוכנה שמאפשרת אה, ספריות מוגדרות מראש והרבה עיבודים מתמטיים אה, בצורה נוחה ובנויה בעצם לסוג עיבוד שיודעת לעשות גם עיבוד לפי צבע וצורה של המאכלים שאתם אוכל... שאתה הולך לאכול. ובצורה הזאת היא לזהות אה, מה המחלים שאכלת בצורה אוטומטית. כל ה flow של הפרויקט, אתה בעצם מצלם תמונת מחל, זה נשלח לקובץ. מהקובץ, פה נכנסת תוכנת MATLAB שקוראת את הקובץ, שהוא תמונה, ויודעת אה, לאפיין את התמונה על פי צבע וצורה, יוצרת וקטור מאפיינים של אה, מאכל, למשל תפוח, הוא ירוק והוא עגול ויש לו שינויים בצורה, או אם בננה היא ארוכה יותר ויש לה צבע צהוב. אמ, ובעצם בפעם הבאה שמגיע אותו מאכל בודקים שוב מול הוקטור מאפיינים האם אה, אה, המאכל כזה כבר נמצא במאגר, אם כן מזהים שזה בננה או תפוח, ואם לא, מוספים אה, את המאכל חדש למאגר. הם הכניסו גם את האפשרות לממשק את זה לרשת חברתית, רשת הפייסבוק, על מנת להביא עוד משתמשים למערכת, זו מערכת דינמית שבונה מאגרי מחלים. אבל כל הלב של המערכת הייתה תוכנת מטלאב, שהיא בעצם מזהה באופן, נותנת כלים לזהות באופן יעיל על פי צבע וצורה את המאכלים שאנחנו הולכים לאכול. על הפרויקט התלמידים עובדים שנתיים, אה, בי"א ובי"ב, ובעצם בי"א בעיקר מאפיינים מה הם רוצים. הם יותר מאוחר יציגו פה את המצגת, אתם תראו ציור שהם שמו ללוח, ציור בכתב ידם של התלמידים, ציור אותנטי, שכך הם רוצים שיראה הפרויקט, וככה הם גם יישמו אותו, זה פשוט מדהים לראות את זה. ההגדרה, התעסקו בשלושה חודשים ראשונים בהגדרת המערכת ובפיתוח סדר גודל של שנה, אבל זה שנה ברוטו של תלמידים, הם לא כל היום עובדים על זה כמו בחברה שבאים כל היום לעבודה, הם כל שבוע היה להם בין שלוש לשש שעות שבועיות, אבל עוד הרבה הרבה, הם לקחו גם מחשבים הביתה, הם לא, לא עזבו את זה לרגע. אני יכול לציין גם שהתלמידים קיבלו ציון לשבח לפרויקט הזה בתחרות מהנדס הצעיר בטכניון שהתקיימה. אה, וזה גם היה דבר אה, מדהים, מאוד מאוד התרשמו מהעומק וההבנה. זה לא רק המטלב, זה גם היכולת לחבר את המטלב לממשקים אחרים, מה שבכלל אה, הביא את התלמידים פה למקום של ממש, מעבר לפרויקט של ממש מיזם. האף טיפוס הוא עובד, הוא מוכיח יכולת, הוא מראה לאן אפשר לקחת את המטלב כסביבה. והפרויקט בא לענות על צורך אמיתי של ניהול תזונה אישית תוך כדי ניצול טכנולוגיות זמינות, כמו טלפון חכם, אה, טכנולוגיה כמו של מטלה מספרויות מוגדרות. אני לא חושב, אני חושב שאם היה להם עכשיו זמן והם לא היו מתגייסים, היו יכולים לקחת את זה כמיזם לכל דבר ועניין. חיבור בין היזמים העתידיים שלנו כבר בשלב התיכון, אני א' מאוד מאמין בדרך הזאתי, ושתיים, בשביל לעשות דרך כזאת חייבים חברה כמו Systematics שתשתף פעולה. זה נעשה א', בהתנדבות, אה, שתיים, באהבה, שזה הדבר החשוב יותר, עם אמונה בדרך, שזו דרך נכונה, ולא היה דבר שביקשנו, רצינו, אפילו בא בדחיפה, שרק אה, מלתת רישיונות לתלמידים בחינם, זה פשוט יוצא מן הכלל, וזו תודה ענקית אה, ממני ומבית ספר, זה פשוט מדהים.